les víctimes som aquí, estem ah, aquí, i són els 700 i no sé quants que, estan als, que han anat agut a l'hospital. Aquestes són les víctimes, i no, i no l'altre. Això són víctimes. I aquí, que no hem pogut eh, que, corredisses per anar a votar d'un lloc a l'altre, què, què és això? No són ni delinqüents, no són lladres, no són corruptes com ells. Eh? Només volien votar.